दो कदम और चल देती हूँ तेरे साथ आज जैसे रास्ते अलग हुए हैं हमारे वैसे बहुत जल्द अलग हो जाएंगे हम भी हमेशा के लिए संजो के रखने की कोशिश है मेरी हर एक पल जो बिता सकूँ तेरे साथ बस इसलिए ही दो कदम और चल देती हूँ तेरे साथ अपनी आदत अपना आराम भूलकर दिल समझा लेता है हर अंग को फिर नहीं मिलेगा ये मौका ये प्यारा सा साथ खो जाएगा सब इस जिंदगी की दौड़ में छीन रहा है अब मेरा दिल समय से हर एक पल बिताने को तेरे साथ बस इसलिए ही दो कदम और चल देती हूँ तेरे साथ रास्ते में चाहे गलती से ही हाथों के टकराने से जो चहक उठता है मेरा दिल इसी उम्मीद में साथ चल देती हूँ कि शायद फिर से टकरा जाए आज हाथ तो इस दिल को थोड़ी खुशी और मिल जाएगी उस महज तीन मिनट के रास्ते में मेरा कुछ देर और गुनगुनाना सुन लूंगी तो दिल को थोड़ी और तसल्ली मिल जाएगी तेरी आवाज सुनने को बेकरार दिल को सुकून देने चल देती हूँ तेरे साथ बस इसलिए ही दो कदम और चल देती हूँ तेरे साथ उस शांत और चुप रास्ते में जब तेरे कदमों की आवाज सुनाई देती है तो दिल उतने में ही खुश हो जाता है कि असल जीवन में नहीं तो क्या हुआ कम से कम इस राह में तो मेरा हर एक कदम तेरा साथ मिला पाता है बस इसलिए ही दो कदम और चल देती हूँ तेरे साथ बस दिल की सोच कर ही चल देती हूँ तेरे साथ कोशिश यही रहती है आजकल कि उस हमेशा के लिए अलग होने से पहले कभी अलग ना हो थोड़ा सा और साथ रह के तेरे तुझसे दूर होने का दुख शायद कुछ कम हो ऐसे ही उस आने वाले दुख को थोड़ा और कम करने की कोशिश जो जारी है मेरी इसमें आ तू भी थाम ले आज मेरा हाथ इस दिल को चंद पल की सुकून देने को दो कदम और चल देती हूँ तेरे साथ दिल को छूटी खुशी देने को दो कदम और चल देती हूँ तेरे साथ